Nindot ba ang lending business? Ayan, magpautang 5-6. No, okay, naa kay extra na kwarta and you're thinking na naay mo mga kauban sa trabaho or mga friends siguro nangita sila kwarta and then you are willing to lend out money in exchange na kay madawat na interest kada bulan. The first thing is dako ang imuhang risk and then ang imuhang reward is grabe ka baba. Or dili man siya ingon na grabe, pero you would say na baba siya enough. Unsa may pasabot nako? Let's do some math. Kintahay, kintahay. You are willing to lend out 10,000 pesos. Kay e mao na siya ang ginapangita sa tao. So kaning 10,000 is your capital, right? Then you are giving around 5% per month. 5% of the capital of 10,000 pesos is what? 500 pesos. No? And kabalo naman gud guys. <laughs> Pag abot sa utang, especially kung walay kontrata, especially kung walay collateral, especially kung walay mga background check, kanang salig lang ang gawas tapos gusto nimo pangwartahan gamay imong kwarta pinaagi sa pagtubo sa interes. Ang makita dyan nato is ang mga tao, pag abot sa utang, okay sila. Inig abot na sa paningil, dira sila mo suko, dira sa mulikay, dira sa manlain sa imuha. Right? Both pasabot, kani akong kani akong gi-mention na big risk and high reward is you're lending out 10,000 pesos just to make 500 pesos. Sa lakto da pagstudya kung sakali dili siya mo bayad si mong 10,000 pesos, you have lost 10,000 pesos just to potentially earn 500. Sir, kung dili sila makabayad karong bulana, then mo compound ba ng interest? Correct compound ng interest. Pasabot, on the next month, mas dako ang imuha makuha. Mas dako imong pwede singlon. Pero then again, going back to the question, bubayat ba sila? That is why sa mga bigger institutions like banks, dili sila basta-basta magpautang kung sakali walay collateral. Why? Just in case na dili ka kabayad as the borrower na asilay hawak nimo. The second thing about a lending business, Manggod, is that it can make your relationship awkward no? Awkward relationship. Sir, unsa man ang awkward? Kanang mo weird na inyong relationship but The moment man nagpautang ka sa imong kapamilya, sa imong amigo, tapos kabalo ka na wala siya kabayad, the relationship becomes weird. Maski na makita mo, mag-atik-atik mo na okay mo, but at the back of your head, in your mind, jud makuna una jud ka na, una pa may utang ning tawhanan ni sa kuwa pa magkabayad. kabayad. Tapos every time makita ni mo siya na siya bagong cellphone, na siya bagong sinina, maghuna-huna ka na, oh, okay man imong kahimtang, ano wa makakabayad sa imong utang? Inana ang gawas. Nindot ba <laughs> ang lending business? Well, it's okay if that's your forte. Personally, dili ko ganahan na na negosyo. Pero na uba na ganahan or like okay lang pud na sila ha. But para sa imuha, do you think that lending business is okay?